Halo. Yes, iya. Di Pantai Balai Kambang. Ya, lagi. ya banyak yang tutup ya karena masih dalam pandemi COVID-19. Ini ini ini. Imbauan kenyamanan pengunjung dan kelancaran perjalanan pulang. Pengunjung yang datang malam hari kami anjurkan untuk meninggalkan pantai Balakambang sedikit pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi. Terima kasih. Ini hanya imbauan aja. Jika Anda tidak mampu membuang sampah pada tempatnya, telan makanan atau minuman beserta bungkusnya. Ya, ini pesan bagi kalian semua yang membuang sampah sembarangan, guys. Oke. Okay. banyak yang tutup banyak yang tutup guys oke ya kita review lagi tadi pintu masuknya di sini itu 35 dua orang itu bawa motor parkirnya 5000 jadi total 40